teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube saya Ramadhan Mungkin sebagian teman-teman pelaku usaha ada sebagian sudah memiliki SOP dan ada yang belum memiliki SOP. SOP itu SOP itu sangat penting bagi usaha agar mana usaha kita berjalan sesuai dengan alurnya. Apa itu SOP? Bagaimana cara membuat SOP? Yuk kita lihat berikut ini. Anda sudah tahu produk Anda, Anda sudah siap marketing plan-nya, sudah saatnya Anda merapikan isinya. Ya. Karena SOP ini menjadi suatu yang menakutkan, SOP ini menjadi suatu ah, apa sih SOP? Sekarang SOP-nya begitu ya. Pasti tanya SOP siapa? SOP orang disebut di sini. Ya. Jadi hasil SOP orang kita akui SOP kita. Tapi bertanya SOP yang mana? Bingung. SOP itu sebenarnya adalah kumpulan-kumpulan perintah itu dari yang saya cari ya bahasa bahasanya sudah sangat ringan. Sebenarnya bahasanya sangat jelimet. Jelimet banget. Orang-orang yang sudah pernah berada dalam sistem pasti akan tahu SOP itu sebenarnya tidak menyambut nyaman. Tapi sebenarnya SOP itu bikin nyaman. Jadi kapan SOP ini mau dibuat? Di saat interaksi dalam usaha, setiap interaksi dalam usaha selainnya diatur dalam SOP itu untuk menjaga ya yang umum-umum lah misalnya bapak belanja, bapak penjualan, bapak bertemu dengan klien, bertemu dengan customer, ibu membuat packaging ya, mengemasnya, mengemas mengemas mengemas itu juga tuliskan aja dulu. Mungkin belum masuk buku-buku bakunya, tapi ibu sudah menulis bahwa standarnya buku buku Putri ya, ibu eh, Fitri ya. buat Buku pun bahwa pakai plastik, pakai apa, itu dituliskan sehingga nanti tidak mungkin hari tidak ada Miss, atau di dalam kue itu ditambahkan nomor. Terkadang karyawan lupa kasih nomor merek, betul nggak? Oke, okay, formula sederhana masuk SOP. Yang pertama, ini dulu. Kenali dulu usaha Anda. Kalau belum kenali usahanya, oh ya jangan buat SOP. Apalagi yang masih lompat sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini pasti yang paling pertama kali bisa Anda buka usaha, keuangannya atur. Titip masuk lima. Rekening jangan digabung. Kalau nggak kenal maka nggak, jangan percuma deh ngomong. Referensi tetaplah referensi, tapi referensi bukanlah hal yang harus langsung total dikerjakan. Anda harus sesuaikan dengan usaha Anda. Jangan misalnya kita punya usaha klinik kesehatan terus karena bapak ingin teman di awal bros minta SOP awal bros tetapi klinik kesehatan akhirnya apa kita merasa itu udah, udah kayak awal bros akhirnya nggak sanggup itu tadi bapak bilang, perlu kita buat? Ya perlu Pak kita yang buat sendiri Pak cuma nanti konsultan butuhnya apa? menerjemahkan dengan bahasa-bahasa yang lebih bumi saya contoh uh, ah, SOP keuangan, dia ambil dividen. Gitu, Kita terjemahkan dengan jangan mengambil uang. Gitu. Kayak gitu aja sebenarnya. Konsultan itu sebenarnya membantu bagaimana menerjemahkan bahasa-bahasa yang tidak awam jadi awam. Gitu loh. Sebenarnya kalian cuma itu. Kenali hazard. Nah, ini penting. Bapak Ibu tahu hazard dan hasrat ya, hazard silakan cari di Google. Hazard itu kalau versi saya adalah potensi-potensi yang dapat menimbulkan bahaya. Itu hazard. Sekarang coba saya bawa ke bisnis Bapak Ibu. Bu, apa potensi-potensi di tempat kerja Ibu yang bisa menimbulkan bahaya? Coba. Kalau terbakar, Bu padamkan pakai apa? boninya di mana? Gonia nah, Di pasar Pertanyaan seperti itu. Pertanyaan seperti itu. mana? Siapa yang bisa paham untuk materi Gonia? Ayo. Kan teori ibu kan begitu. Saya lebih itu pak. Coba ada api debatnya, tolong, tolong kan gitu terus kan? Tak akan mungkin pasti gini. Tidak. ada bikin hilang Dua tahun lalu saya ke agung saya dikontrak oleh saya mau diskotek mau saya diskotek dan karaoke benar saya datang mungkin orang bilang saya negatif silakan saja saya bilang jadi ini ada hall tempat disko diskonya buat joget-jogetnya dan tanya lah Pak, kira-kira apa nih yang apa yang perlu diperbaiki? Saya kembali pintunya. Oh, pintu exitnya sih. Okay. Berapa kapasitasnya Pak? Kapasitas bisa nampung 350 orang. Tapi cuma satu, saya tanya, saya Pak floor manajernya? Saya tanya, jika terjadi kebakaran di kabel-kabel band ini, siapa yang bisa madamin? Oh ada pak, racun apinya ada di sana, di sana. Oh iya, siapa yang tahu? Yang punya saya pak. Terus siapa lagi? Oh semua tahu, semua itu siapa? Kalau bapak sakit, siapa yang tahu? Pertanyaan cuma itu aja pertanyaan. Pertanyaannya. Nah sekarang satu lagi, anggap itu selesai dulu jika ada asap di sini penonton melihat asap apa yang timbul Pak, nih kemana mereka lari Tapi itu itu, berapa sanggup pintu itu bisa mengeluarkan mereka akhirnya apa terjadi meninggal jadi kejadian meninggal pada saat kebakaran itu bukan pada bukan gasal apinya tapi paniknya Jadi di awal tadi saya membimbing Bapak Ibu, jika terjadi kejadian suatu di luar harapan kita kebakaran, biar jangan panik, itu membuat Bapak nanti akan ingat tuh. Eh, kebakaran, jangan panik ya, zoom kanan. Kalau saya nggak kasih tahu itu mau panik. Pasti semua akan menjadi pahlawan. Eh, cukup, cukup, cukup, aman, aman, aman, cukup, pintu, Bapak Ibu tahu, kami di airline itu 90 detik dibutuhkan di saat kami jatuh ke air. Kami harus bisa mengevokasi seluruh penumpang itu dalam waktu 90 detik. Dan itu setiap enam bulan kami harus belajar tuh. Nah, di sini saya terjemahkan lagi SOP tadi. Di saat Bapak Ibu sudah punya kerawan, jangan lupa untuk memberikan pelatihan. Jika performance atau sumber apa keahlian mereka sudah mulai turun, hanya masalahmu apa? Yuk kita didik mereka. Karena kita nggak tahu masalah orang tua ini kan ketemu banyak orang, berubah pikirannya, masalah di rumah, akhirnya performance turun. Owner sibuk minta hasil terus, tapi lupa menaikkan performance mereka. Kadang-kadang mereka nggak cari uang loh. mereka cari modal buat diri mereka ini nanti dipakai nggak? Itu yang saya lakukan pada staff-staff saya sebelumnya. Saya bilang, saya nggak bisa naikin gaji ke kamu. Tapi di saat ada training, saya akan ikut kamu. Karena itu modal kamu. Ilmu ini adalah modal sebenarnya. Lain dari uang. Coba berpikir di sana gitu loh. Jadi Bapak Ibu sudah mulai misalnya, Ibu kan mungkin itu hal biasa, cuma fokus-fokus kue atau apa. Coba ajak kali-kali staff Bapak Ibu pergi di kuliner ya, pergi ke Holland Bakery. Ini loh, lihat cara pengemasannya. Kenapa kenapa inspirasi buka pandangan mereka ajak ke Holland Bakery bu cari bu cara buat bisa dikasih kok Holland Bakery itu anak-anak kecil TK aja boleh ke sana itu salah satu kita bagaimana menghargai mereka sebagai manusia yang memiliki masa depan juga bisa membantu kerja kita dalam mereka sudah dapat inspirasi baru apa yang terjadi nanti bu saya kemarin kan ke Holland tuh bu saya lihat plastiknya tuh beda bu terus saya cek-cek harganya murah ternyata bu apa kita ganti ya bu satu lagi masalah kenapa? owner tapi biji keluar. Ya kan? Padahal sebenarnya itu adalah investasi. Terutama pada startup nih. Startup kan kuncinya itu sebenarnya. Cash flow jalan, tapi jangan lupa korban jaga. Ya. Karena kita harus auto nanti. Kan inti kan auto kan betulnya kan. Kalau beli startupnya apa mbak? paling di kemarin? Ya. Apa pendidikannya? Kita ada smart kampus namanya, jadi di situ sistem terpadu untuk di kampus. Okay. Juga ada Garuda Kasir namanya untuk uh, seperti aplikasi kasir di Indomaret kayak gitu. Berapa karyawan? Karyawan kita sekitar 15-an. 15. belas. Nah, banyak karyawan. Karyawan apa tim? Ah. Bingung kan? Oke, startup itu lebih pas dengan tim tidak karyawan karena inilah nanti akan membesarkan anda buka cabang cabang cabang cabang cabang cabang jadi sebenarnya startup itu di awal itu kita bangun tim sebenarnya karena mereka nanti yang jadi delegasinya kalau kita mau karyawan ada apa luar masuk luar masuk oke kenali hazard apalagi coba saya tanya bu kabel-kabel ibu yang di sebelah di belakang belakang meja itu berdebu nggak Enggak, kelihatan apa aku belum apa belum pernah lihat? Enggak, Las. Itu kabel nampak. Apa? Kabelnya layak di sana? Enggak. Iya, iya, iya. Itu hal-hal sepele loh. Di saat kebakaran itu dicari dicari celah loh. Sekarang mungkin enggak ah, ah, titik masuk, tak titik bola tarik kok mah. Benar loh, nasihat seperti ini di saat saya sampaikan begini belum ada problem itu api ah, ya? berkejadian baru ingat Udah udah mau azan ya? belum kan? Oke. Tenali hazard. Ketiga, hindari copy paste. Nih Bapak Ibu, copy paste dihindari. Boleh menjadi referensi, tapi jangan copy paste. Bapak Ibu harus mengukur kemampuan dirinya. Bapak Ibu harus mengukur kemampuan usahanya. Ya. Jadi konsultan itu akan datang, dia akan menawarkan ini, ini, ini, ini. Cuma tanya, apa sih yang layak buat saya? Sama, kayak saya kopas juga bisa. Saya bilang sama dia, lebih bagus itu interview ditanya karyawannya apa yang sudah dilakukan lama ini, terus kita kita inventaris, kita bawa ke floor. Jangan-jangan karyawan kita melakukan kerja orang lain. Terjadi. Ya. Ini terakhir, yang paling utama, tulis yang Anda lakukan, ini konsep dasar tadi ya. SOP itu adalah tulis yang Anda lakukan, lakukan yang apa yang Anda tulis. ya udah apa yang Anda ucapkan, tulis. Terus yang Anda tulislah yang Anda lakukan.